Jeg synes, og vi synes, at det er helt essentielt at øh, publicere øh, under open access, øh, fordi øh, institutionernes, universiteternes rolle er jo at bidrage til øh, samfundets øh, viden, kan man sige. Så jeg tror, man er ved at finde en måde, hvor man øh, faktisk øh, anerkender, at det er vigtigt med åbenhed, det er vigtigt med adgang vi har fået øh, mange forskellige erfaringer med at publicere øh, under Open Access. En af dem er, at det kan være svært. Øh, så nogle af de steder, hvor vi publicerer, der er det faktisk øh, ikke accepteret, at man gør det. Noget andet er så, at jeg har fundet, at der er rigtig god support, altså fra, fra kan man sige, de folk, der hjælper med at, Øh, finde gode modeller for open access her øh, på, på Aarhus Universitet og på, på Statsbiblioteket. Nu har vi både, både kan man sige, med den klassiske open access til klassisk forskning og mere sådan nye formater, at vi er ved at have sådan en, en, kan man sige, en portefølje af strategier eller standardmodeller. Så når vi har en eller anden type, enten øh, data eller afrapportering eller konklusioner, så kan vi, se, kan man sige, bevidst vælge Specielt i vores fagområde, der har der været nogle forskellige traditioner, øh, faktisk øh, meget langt tilbage, med i, i høj grad at give adgang øh, til resultaterne øh, så er det måske øh, den sidste udgave, før den bliver færdig layoutet eller redigeret fra, fra forlagets side. Men der har faktisk været en praksis med både øh, at, at give adgang kan man sige, til, til, til materien, men også at give adgang til de baggrundsdata, altså forskningsdata, og gøre dem tilgængelige for andre. Altså i forhold til øh, open access, så øh, flugter hele filosofien eller, eller sådan grund værdien i åbenhed omkring øh, øh, samfundsproducerede øh, goder eller, eller produkter flugter godt med den forskning, de ellers laver.